で今の弁慶さんが御茶兵流でこれはもうまさしくドンキ流でございます、えー、連結成が2009年平成21年ですけどまたちょうど9年来年10周年を迎えるんですがまだ若い連ですがいや中身は濃いです、えー、徳島にあります新農記念と有名連があるんですがそれの東京支部という位置づけでございますそれでは一部のりを取ります東京新農記念の演舞をご覧いただきましょう どうぞ 化した神論記念でございました。これで第1部終了でございます。ありがとうございます。